Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa sudah seringkali Anda mendengar apa itu azab. Azab adalah suatu bentuk dosa besar yang diterima manusia sebagai balasan atas perlakuan buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Berbicara tentang azab atau dosa takkan ada habisnya, bahkan baru-baru ini sering terjadi musibah atau bencana hampir di seluruh penjuru dunia sampai ke negara kita sendiri. Kali ini, admin akan mengulas sedikit tentang azab bagi suatu kaum yang memberontak terhadap negara, bahkan terhadap suatu pemimpin. Mohon untuk tidak gagal faham sebelum menyaksikan tayangan sampai selesai. Gempa ada di tiga titik. Aceh, Palu, Papua, कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा Apakah semua kejadian ini ada hubungannya dengan pemberontakan terhadap negara? Atau, memang ini sudah akhir zaman? Simak ulasan selengkapnya agar tidak gagal paham. Baru saja hari yang lalu Aceh ditimpa gempa sebesar 5 SR. Gempa juga terjadi di Papua 5, SR. Dan yang terakhir Palu juga sebesar 5 SR sebanyak 5 kali. Yang berikut isyarat dari Allah SWT untuk kita agar kita bertaubat. Mari kita simak hadis Rasulullah SAW. berfirman, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu, kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Urfujah radiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa ada yang mendatangi kalian, padahal perkara kalian serempak atas seorang pemimpin, dan dia dalam keadaan ingin memecah belah kalian, atau mencerai beraikan jamaah, maka hendaklah kalian memeranginya, hadis riwayat muslim. Allah SWT menurunkan perintah kepada umat muslim untuk memerangi para pemberontak negara yang bertujuan untuk memecah belah antara umat beragama terutama sesama muslim. Jadi suatu kewajiban untuk kita memerangi pemberontak. Inilah azab atau dosa bagi pemberontak negara atau pemecah belah agama terutama Islam. memberontak dan mengkudeta penguasa atau raja yang sah tidak dibolehkan dalam Islam. Karena kita diperintahkan taat dan patuh kepada pemimpin kecuali jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka kita tidak mematuhinya. Allah Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan teatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama, bagimu, dan lebih baik akibatnya, Nisa, ayat 59. Bahkan kita diperintahkan agar tetap taat dan bersabar terhadap pemimpin yang berlaku zalim kepada rakyatnya, selama ia tidak melakukan kekufuran yang nyata. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar, karena siapa yang satu jengkal saja meninggalkan jamaah, kaum muslimin di bawah kepimpinan pemimpin tersebut, lalu ia meninggal, maka matinya itu mati jahiliyah. Hayat Bukhari dan Muslim Ahlu Sunnah sepakat, ijma, bahwa penguasa tidak boleh dilengsarkan, kudeta, karena kefasikannya, Adapun yang disebutkan dalam beberapa kitab fikih oleh sebagian Syafi'iyah mengenai bolehnya mengkudeta melengsarkan, maka ini salah besar dan menyelisihi ijma. Syar Muslim 12229 dari Ihya, Eturets, Jamilah. Pemberontak adalah orang yang keluar dari ketaatan penguasa dan berusaha memecah umat dari satu kepemimpinan sebelumnya. Hukuman bagi mereka adalah diperangi bahkan sampai tahap dibunuh sebagaimana dalam hadits dan penjelasan ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang datang kepada kalian, ketika kalian bersatu di bawah satu pimpinan, ia berkeinginan untuk memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Hal Muslim Imam An-Nawawi menjelaskan, dalam hadits ini terdapat perintah untuk memerangi orang yang memberontak kudeta terhadap imam penguasa, atau ia ingin memecah belah kalimat, persatuan, kaum muslimin, dan semisalnya. Hal ini adalah terlarang. Jika tidak berhenti, maka ia diperangi dan jika kejahatannya tidak bisa dicegah kecuali dengan membunuhnya, maka ia boleh dibunuh. Jar Muslim 12241, dari Ihya, Eturets, Syamila. Dalam uraian tersebut, jelas sudah maksud, dan tujuan sang pemberontak pada negara atau pemimpin bahwasannya mereka melakukan pemberontakan ini bisa jadi karena beberapa hal. Satu kurangnya kajian atau wawasan tentang agama terutama agama Islam. Dua mereka mempunyai tujuan tersendiri untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa memikirkan umat-umat yang lain jika terjadi suatu hal yang buruk menimpa mereka. Tiga bisa jadi mereka iri hati dan dengki kepada pemimpin negara. Empat niat buruknya tidak bisa terwujud. Hal seperti ini perlu kita perangi sampai di antara kedua belah pihak ada suatu perjanjian untuk damai. Berikut tadi uraian singkat tentang azab bagi pemberontak negara. Dengan demikian jelas sudah. Mengapa Allah SWT menurunkan bencana atau azab di wilayah suatu kaum dengan cara yang sama, dengan besar azab yang sama pula untuk suatu kaumnya agar mereka berpikir dan mulai bertaubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan kita memerangi pemberontak negara sampai mereka berhenti melakukan kezaliman. Sekian terima kasih atas perhatian share dan komen video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.